қазақстан халқын ұйыстыратын тағы бір символ мемлекеттік тіл қазақ тілі мәңгілік мемлекеттік тіл тұғырында болады қазақ тілінің қолданыс аясын арттыра беру мемлекеттің міндеті бұл жұмыс тоқтамайды жалғаса береді жақында мен өз тілің бірлік үшін өзге тілдер тірлік үшін деп айттым жастарымыз көп тіл білген сайын бәсекеге қабілетті білікті маман болады тіл ұлтаралық қатынас ішкі тұрақтылыққа ықпал ететін өзара тығыз әрі маңызды факторлар сондықтан мұндай маңызды мәселелерден саяси құрал жасауға болмайды осындай қоғамдық тұрғыдан сезімтал мәселелерді саясиландырудың кесірінен кейбір елдер қасіретті жағдайға ұшырады бұл біздің жол емес